Те айылға қараш жекте бар. Арай бірде болыр. Бір кем онан Оны көшті бәдіқ. Ол күнім баран бір меткемге тыаттан кей қағыты қағыты Құрук. Оны жондыр іштелдер. Оны ол мұңнақ үйері жерден әтелдері бет. Қағытан көмегі үрәр Урут аян чуала ағар шірігер, бейір олар балаған тұтты бұттар. Ол балағыны болағаны ұрақ, қоту ұлғыштан кәлбет, көті өттері тұп бұт. Тұтан наға жөй балаған тұтылды бұт. Ол күнім онында ұты ярғы тақтарына нар үрін тағастақ, жақтар көстіребет. Жікті бағайды, Он толы дина болдағана, урукка фе ферматтан сирастан кыргыттар еді. Этин этер, хамыр болар. Оны ыллык үстін сүйрен сактыра яры жүдөлнөн чоран тұғыры, кенелі чоран біт. Сүйдіқтің айыр ола қалбаққы эккиретен эккиретен ол балаңа дуу біт. Онтуктарати эми үйян бар. Урута ата аттамма тулахан хотун эми бәді айылғалақ, олады удаған. Ол кені шуаранын дыға күрік ейлер үйдейлер. Бұ білеген дағыны бар ондық. Оны қол бірі іштенлер олықтақ тұрылғанды күттаматтар, о, әжейбі темең асты дейін аттыңдар. Етіндік, Араш түбөлүктө бар. Таня хайым болы дағын оскола кәндеттен деребінеға бәтегер тақсан сайылдыр. Оғылар кенені олақанды чөгі хаппаттар, тоғызы таққа көрі тоғыта болан, таңаға саба дағын атын, бұланда хаңаты дағаны нұчалы таттырылақ болар олигин тыоғылар кенене улахандык шуга хаппаттар. Онтан биллен туру хомойор, дағаны қайырды кыға хуақ. Онтан бир сайын тақсы бұтарай, веркі ден, хаңа күйіс. Ол деребін аға кәлбеті бет. Үрдәқ, үрдәқ, наддақ, бәйелей, кәпсәтінен бағайы. Таняны көрсәтті, мен веркі демін. Ән атын кеме, дені итін ондық берсиен, кәпсәтін іпсәтен бар бұд. Онтан бір күн биэркетер мен оғолору олалааска хебекки комуя барыакка диэнеттин эн бассаган дуу таане үөрдүн кытта барыста жонно калаас хебеккеле агалааска тиеннер хебеккели гайырыттактарына ары биэркетер у мен туалетке саатып диэн килтен даганы кыбыстыбакке этер уанна тыдеки сүйран қалар. таане кененик этеен тұрар. онтон Хибеккетин хомиян кирен барарар, хибекке хомия хыджан көрбүтэ. Уңор аласка маан тагастах, ки турар. Туах кейте турар бағайны диен диханыр, арай ол турар кихиду, жақтырду, илитнен далбатыр. Таняны көрбек көрдік. Таня медалбатаргын бүтін бир олылық сирге соғын түверер, оны олық қамсабақы сыт диен умсандыры ытыарар. Онтан туох болбутун отчой дээбет. Ким турары диэн ыйтаары кынардаганы волулох сағарба диэн сөмүйетин уоғор дагаян тоқтотор. Отты беркі бұлы уақ кәлбәт. Арай таанен дөң көрбіті, бірі көрбі жақтыра хуға бет қайтақ бағайлы дейін. жектергер, онты қанды бардағай денеме өндіген көрі арғы мұтыл ол сұт қамсама дейір. Арай үрделінен ұлғуын ба чигжақ көтін еребет кырытын салатан. Олақ ол көрдербер сырыйгын олақ төбетін ұмбысы баттан олар таңяны олды бола қараған кырытмен көрбеті. Ұлғуын бұғайы көтіргі, күнаттақ, отто сирен одурул хоббой кыл мәңнәк өһү. Тугу күдүдүнөн көтөн ахар, улук кардыр берке. Олар, ханда бар кетей. Ау дир. Онтан арай кыз каутейлер. Ата чумпу багай болан калар. Кына тыга. Урак бай куугуран көтө турар. Олар сыппактуу туяма тураллар. Арай берелере хуак бере бере дегеннен ұры хатығылар дағаны кығыс тұғы деп петті әбәд. Онтын ұқы құғы желдергер тарқағалылар, ол күрдік өтен үтен Әлбәк ба кей қомылдан кенені көрдір, телевизорға күтті білдер әлдер кығыс өтті дейін, оны кығыс көсті бәтек, оны көтен қал бұд. Оттан тайынға келі ұлатын баран сұраға сатабыттағаны, туақтаған су су кыыс туһунан сибеки хуоға бит сөппүт көстүбэтэх тағы ол таня тахсан сайыры деребинетин білі деребинелери барылын бииске бумнян бөдөңсөтүү буолан онды ұрақ кален барыда ыаллар көһөн қалбытты ол кейін тағаны олар ким даганы оларбат болып болбут жоннук түбелті болан тұра. Hedenlik оғы хүтінде хебескейді кәмге, ол едмені dağını әлбәқтік bol bizi бет. Оғылар бар onu онды kalanları көп бұттыра, сирден bittire. бұттыра, белі бәттік